Se siente raro cuando pasa el tiempo Encapuchado con los puestos Esta vida lastima, no es como en los cuentos Si te quedaste cuido hasta mi último aliento Si el mundo me mata me quedo tranquilo Renasco con sus ojos siempre que la miro Solamente el amor llena este vacío Aunque hoy no tengo ganas ni de estar conmigo Estoy vulnerable in my dark room Si escapamos juntos me cambia el mood A estas horas de la noche ya no encuentro la luz A estas horas de la noche siento que... A veces solo me quiero ir, a veces solo busco ser feliz, a veces solo busco un escape, uh. y a veces me oculto de mí. Uh. tantos momentos que no quiero repetir, tantos recuerdos que no me dejan dormir, están haciendo que poco a poco me apague, pero en lo más oscuro la luz presente, A veces solo me quiero ir, a veces solo busco ser feliz, a veces solo busco un escape. Uh. que no quiero repetir tanto recuerdo que no me dejan dormir Están haciendo que poco a poco me apague porque en lo más oscuro la lo presentí Creo que esto va a sanar Todas las heridas que me deja esta vida Que no para de pegar de mi círculo homicida Cada que parpadeo otra persona se me va Un sentimiento de dolor infinito no se alivia Miro al cielo, me muero por escapar Un lugar donde sea una realidad la justicia Hoy quiero desconectarme Busco las opciones para poder reencontrarme No importan oraciones ni cuántas canciones cante Quiero comerme el mundo pero hoy no tengo hambre Fuck A veces solo me quiero ir, a veces solo busco ser feliz a veces solo busco un escape uh, Y a veces me oculto de mí tanto uh. Tantos momentos que no quiero repetir Tantos recuerdos que no me dejan dormir Están haciendo que poco a poco me apague Pero en lo más oscuro la luz presente A veces solo me quiero ir A veces solo busco ser feliz A veces solo busco un escape uh, Y a veces me oculto de mí Tantos momentos que no quiero repetir Tantos recuerdos que no me dejan dormir apague en lo más oscuro, la lo presentí